Hey, hey dude, hey dude, dude, hey. Dude, dein Rucksack. Ja, du. Ja, steig mal ab. Dein Rucksack sitzt nicht richtig. So kannst du nicht fahren, Junge. Ich sag dir jetzt mal, wie du ihn einstellst. Mach erstmal alle Gurte locker und den Brustschnaller auf. Wichtig, als allererstes den Hüftgurt festziehen. Genau, so dass der Gurt mittig über den oberen Teil des Beckenknochens verläuft und so den Rucksack trägt. Die Schnalle sollte dann mittig auf dem Bauch liegen. Jetzt der Schultergurt. Yep, das ist er. Festziehen. Boah ey, nicht so fest. Etwas locker. Er soll kein Gewicht tragen. Nur sicherstellen, dass der Rucksack am Rücken anliegt. Besser, oder? So jetzt der Brustgurt. Klick ihn ein und zieh ihn fest. Der Brustgurt verhindert das Runterrutschen der Schultergurte. Das Atmen sollte durch die Gurt nicht erschwert werden. Nice. Willst du nochmal fahren? Dann ab aufs Bike, Brother. Ist jetzt viel besser, oder? Sick.